Ya, ini kita bahas tentang space topology ya. kita structure practical insemination. Jadi ada jaringan ikat embrional, jaringan ikat polos dulu Ikat-ikat non polosnya embrional atau mukosa, retikular, areolar, adiposa, padat, teratur dan tidak teratur serta otot polos ya. ini jaringan ikat embrional ya. jadi dia ada vaskularisasi ini vaskularisasi tervaskularisasi dengan kapiler ya vaskularisasi kapiler habis itu ada sel-sel mesenchyme ya, yang lonjong dengan berinti lonjong dan penjururan panjang yang saling berhubungan. Ya, Salma Sankim. Inti lonjong. Ya, penjururan panjang saling berhubungan ya. Lalu matriks terlihat pulasan cerah irregular dan homogen ini matriks matriksnya ulasan cara reguler atau irregular homogen serat kolagen terpisah serat kolagen terpisah, longgar, dan tak teratur. Ya, jadi mirip front adipose dan mukosa ya. Hati-hati. Ini mukosa, mirip mesin kim ya. Tapi bedanya ada sel fibroblast, ECM lebih padat, extracellular membrane, matriks ekstraseluler uh, eh, lebih padat dari mesenkim jadi matriksnya ini adalah gel gel asam hyaluronat tersusun longgar sebenarnya longgar serabut-serabut sel kolagen ya serabut serabut kolagennya tipe 1 dan 3 ya. Ya ini pada preparat mulai serat terlihat serat mulai memiliki persambungan ya. Nah, ini serat serat tersambung ya. Lalu fibroblast yang tadi berbentuk spindle. Fibroblast spindle dengan penjuluran kolagen. Ya. Kolagen juluran. Nah, ini namanya adalah warton jelly. Ya. warton jelly itu adanya pada hipodermis embrio tali pusar dan gland penis Tuh, ya. nah ini jaringan ikat retikuler ya jadi jaring yang ikat ya berarti serabut ya. serabut-serabut retikuler warnanya ini hitam ya. hitam pada pulasan perak ya. pulasan perak nah ini jaringan serat-serat serabut retikulernya ini tersebar ya. tersebar dan terjalin halus. Sistem trabekular terlihat ya. Ada sistem trabekular. Mirip cairan spons. Ya. Mirip spons busa. tempat cairan bergerak bebas ya. Gitu. Ada juga beberapa kolagen tipe 3 Oke, selanjutnya jaringan ikat areolar. Ya. Ini ada tiga tipe serat. Tiga tipe serat ya. Ada serat kolagen. Ya. Kolagen retikuler dan elastin. Tapi retikuler tak tampak ya. Terikat longgar ya terus ada substansi dasar cairan nah, substansi dasar cairan terus ada sel-sel fibroblast ya sel-sel fibroblast ada makrofag ya ada cell mast dan beberapa WBC ini di lamina propria ya di bawah jaringan epitel kan lalu ada jaringan ikat adiposa jaringan ikat adiposa ini terikat longgar ya. matriks sedikit Lalu ada sel-sel leukosit yang merupakan signet ring. Leukosit signet ring dengan inti sel terdesak ke pinggir. Nah, ini terdesak ke pinggir. Ya. sel terdesak ke pinggir droplet lemak berukuran besar substansi lemak kebanyakan luruh ya saat pewarnaan luruh saat pewarnaan vaskularisasi baiknya Nah, jadi ada unilokuler, lalu adiposa putih, dan adiposit coklat itu multilokuler ya. Oke, selanjutnya kita bahas ya mengenai jaringan ikat padat teratur. Jadi jaringan ikat padat teratur ini dia ikatannya itu sesuai pola-pola tertentu ya pola tertentu jadi yang tersusun itu apa serat kolagen ya. serat kolagennya itulah kolagen itu yang membuat dia padat ya jadi pola teraturnya ini ialah maksudnya adalah linear ya. dengan orientasi linear fibroblast menjadi komponen utama jaringan ya. komponen utama jaringan ini ya komponen-komponen utama jaringan lalu ada ditemukan sedikit serat syarat elastis nih. syarat elastis sedikit nih nah sel utamanya adalah fibroblas ya. fibroblas sel utama lalu ada juga sedikit selain serat elastis ada sedikit juga ground substance ya. ground substance antar kolagen ya. ya jadi ini ground ground substance dia mengikat fibroblast fibroblast ini ya selanjutnya jaringan ikat padat tak teratur jadi tak teratur ini acak ya ya yang saling berikatan ialah fibroblast ya sel utamanya lalu vaskularisasi baik ya vaskularisasi baik terus ada juga sedikit ground substance ya sedikit ground substance ya selanjutnya kita ke histop preparat otot polos ya ini merupakan sel-sel otot panjang bentuk fusiformis meruncing ya dia jadi panjang fusiformis ini runcing maksudnya ini lancip-lancip ya minus tanpa garis melintang ya jadi inti di tengah dia nukleus di tengah Nah, pembungkus selnya ini adalah lamina propria. lamina basalis dan propria. Basalis dan jaringan serat retikuler halus. Nah, jaringan ikat membatasi otot polos dan fibroplasnya. Jadi kalau dan fibroblas itu dibatasi oleh dibatasi jaringan ikat.